Привет всем зрителям и подписчикам моего канала. В этом видео я продолжу тему банкноты 1000 гривен и даже покажу вам оригинальную банкноту 1000 гривен. Я раздобыл ее специально для видео. А знаете, что самое интересное? Это банкнота, которой 100 лет. И тому, кто напишет самый забавный анекдот или шутку про деньги, я подарю ее с бесплатной доставкой, так что пишите комментарии. А еще я покажу банкноту 1000 гривен харьковчанам и гостям города, и мы узнаем, что они думают про нее, и расскажут, что сейчас можно купить за 1000 гривен в Украине? Кстати, розыгрыш серебряной гривны я сделаю уже на этой неделе, так что обязательно подпишитесь на канал и поставьте лайк видео. Все условия конкурса будут по ссылке в описании к видео, обязательно посмотрите. планируется новая банкнота. 1000 гривен. Э, Слышали про такое? Нет. Слышали? Вот уже ее напечатали, уже презентовал Национальный банк. Э, ну Вот, можете посмотреть. А, Как вам? Вообще, как вы думаете, нужна ли сейчас банкнота в 1000 гривен? Та не помішала би. О, Кажеться, що легко підділати. Ну, по-перше, це непогано, те, що вона вийшла, тому що номіналом у тисячу гривень вона, мабуть, потрібна була. Вы уже прочитали, да, кто это? А знаете, кто это такой? Помощь зала. Вернадський? Так. Это же э, очень известный ученый, Ага. э, по-моему, в области, сейчас скажу, что-то природознавства, биология, что-то такое. Інтересно. А як думаєте, що це за дядечка? Володимир Вернадський. У мене в школі О. його там на вході. Ага. І що ви про нього знаєте? Щось він там з природи було зв'язано. профессор какой-то, по-любому, да? Це учений український. maybe one freedom fighter or someone. Freedom fighter? Ученый, наверное. Гранатский. Да. Геолог, эколог. кто это? Кто это? Как вы думаете, кто это? Это, ну... На кого похож? А, да, да кто, Я не знаю. Не знаете? Он не знает. А как думаете, какая у него могла бы быть профессия? Он про, как э, ну, профессор, не, не знаю. Ну не знаю, как вы Думаю, думаете? что он умный просто. <laughs> <laughs> Похож на профессора, да? Да, конечно. Знаете кто? Це науковец. науковець. О, Що, щось про нього знаєте? Ну, Я чув про нього і про е, те, що він дослідження робив у стратосфері, і там і новосфері, і все таке. Ну зараз по пам'яті я не можу. Ага, ну але це згадати. чули, думаєте, що Чув, це дуже видатний вчений. Я думаю, що це достойна людина. А, ну, як вам дизайн, наприклад? Що думаєте про дизайн цієї банкноти? Ну, звичайний дизайн, нічого не можу сказати. Якось чого мені подобається. Да. Интересно. А я... Дизайн, да. Нравится? Нравится. Хороший дизайн сделан, в принципе, как и у остальных купюр, которые сейчас ходят. Достаточно стильно. А вы знаете, э, что в нас вже була банкнота в тисячі гривень в Україні? Ой, Чи не то, як, як були у нас і купони, і що там тільки не було. Ще раніше, ще раніше. А, ще як ОНР була. Так. Ну, це ж давненько було. сто років тому. Сто років тому. Зараз вам покажу. Справжню банкноту. тисяча гривень. тисяча гривень. 1918 року. Ну це одні, одні із кращих купюр світу, які е, світ захоплювався. Вони наскільки були художні, е, красиві зроблені. А якщо ну, е, порівняти от зараз банкноту, ну, що що планується йти? Я як думаю, вам? що непогано виглядає. Яка вам більш подобається? Ну, що це можна вона сказати? стара, ви розумієте, яка вона була новенька, ще ж невідомо. Красива ця купюра. А який дизайн більш Що там подобається? ще написано? Бачите, там скільки слів виглядає, але я не можу прочитати. Як как вам... Украинская как, как, держава. Да, вау. какой дизайн вам нравится больше? Ну, как Просто... по мне, очень большая, то есть неудобно. Это надо, а, я не знаю, какие слишком... иметь кошельки огромные, большие, чтобы поместилась туда эта банкнота. То есть... здоровенькая. очень такие удобные деньги, как деньги, вы знаете. Дизайн в целом неплохой. можете поярче, наверное. У мене є справжня банкнота, який 100 років, це 1000 гривень тримає. І таку бачила. У мене в папа є, папа колекціонував раніше. Як вам так? Як вам дизайн, який подобається більше? Е, я боюся, в карман неудобно лежить. Ну така, це буде величенька. Я не знаю. Оце мені більше подобається. Ну, це вже більш привично нам. Ага. Старенька чоловік, це прикольненько. Було б інтересно. Окей. Вот как этот дизайн и этот сравните. Ну, конечно, Ну, это новый красиво. <laughs> короче. Что, Лучше? давай. А где вот положу? <laughs> А, это еще большие, да? Да, вам? очень. От як перші гроші гривні появились, подивіться, які там зображення князів наших. Ага, так, вони так. безбороді. Зовсім нема бороди. І е, банкноти були набагато красивіші. Зрівняйте 5 гривень е, Богдан Хмельницький, як Ага. зображений, і до того, який був Богдан Ага. Хмельницький. Тобто Абсолютно дві різниці. Дві різні людини, так. Дві різні людини. Але там, яка подобається, то що перші в 92-му році там, були. Е, там більша цінність художня ага. у першому, першій п'ятірці, а там е, якось е, богомаза зображення. Ага. Ну, та не все, ну, ну спотворення. Угу. Хто це робив, як це робилося, не знаю. Це обесцінює і нашу грошову систему, і якось відношення до неї. Ага. Люди вже не так на неї дивляться, воно якесь таке. На самом деле э, да, как для истории, вот интересно, mm -hmm. да, вот посмотреть и все, но как э, в практике, мне кажется, не совсем удобно, потому что, да, вот формат сам большой очень. Ага. Классно, но меня, yeah. в принципе, привлекают древние вещицы, поэтому я бы старую взяла. Ну, мне нравится больше новый, да. просто своей современностью. Да, сейчас лучше, разнообразнее. It is good. New one. Yeah dependent. Yeah, that's one. New one is good. This will have something like waterproof, water resistant. Because in India also we had changed our notes from the old one to the new mm-hmm. one recently. А что сейчас можно купить на 1000 гривен? На самом деле, вот как, что такое 1000 гривен для вас? 10 килограмм мяса. О, прикольно. Съездить на, на шашлык. Ну да. А, а взагалі, що можна купити зараз на 1000 гривен, на таку? Как думаєте? Ну, бачите, долар е, зараз знизився в ціні трошки, пішов на низ. А, ну, небагато. Можна от купити черевики. Червики можна купити. купити. ага. Що б ви купили на 1000 гривень, наприклад? Щоб голову прийшло. Черевики можна купити за тисячу <laughs> гривень. Мало, ну не знаю что. Можно как... Можно один день это использовать. Покушать где-то или что-то, или как вот? э, Но покушать, если мы вчера в кафе мы сидели, мы Мгм. платили ну, трем Мгм. 1300. Ага. Понимаете, за кушать, вода, кальян, вот так. Угу. На раз Поэтому, фактически. Да. Що зараз можна купити е, звичайному українцю на тисячу гривень? Ну, це залежить від рівня доходу, звісно. Мгм. Ну, не знаю. У мене насправді є маленький братик, і майже усю свою зарплату я зазвичай трачу на нього. Мабуть, я б купила би йому якусь іграшку, а вони за- зараз. На тисячу гривень. Ну вони зараз дорогі, якщо ви не знаєте. Не знаю. Вони дорогі. буду знати. Окей. Стекло разбило, стекло поменять. Вещи, продукты. На проезд оставили. Спасибо. Плохіно. Реально, ага, платів, супер. Поїхати кудись. А на тисячу На тисячу гривень куди можна доїхати? Харків. Ага. Пару вещей, предметов одежды, наверное. Футболку и джинсы, наверное. Одежду, шорты, в каком-нибудь масс-маркете, да, что-нибудь. Продукты, возможно, где-то если на неделю, например, брать, то как раз э, пару тысяч, наверное, выходит на, на семью среднюю. Yeah, it, it is very Maybe it is uh, food for two months. Yes, for us it's two months. Without fruits though. Because if you buy fruits then you can't uh, do it for two months. It should be more than thousand. For for fruits you have uh, you must have 1000 for two months. in India, what can I buy? Buy more things. Like it is nearly 3000 uh, rupees. And uh, like uh, for one month you can spend and you can No, uh, maybe a uh, movie ticket for six, uh, five times you can vis visit to a movie theater times. Yes. Five times. In Ukraine maybe... Uh, tell you, the money, if we evaluate, it is not more, much different. Yes. yes. Little ups and downs, but Покушать можно? На тысячу нормально. За сколько? За раз, за вечер, за Да неделю? нет. Вот Ну, ребята если с где Индии. есть, где есть и с кем, но если в одиночестве, то можно, ну, я не знаю, на неделю, смотря что есть. А що ще можна? Та якийсь набір продуктів можна щось купити, понятно, що це таке. На, на, на скільки? На день, на два, на тиждень, на місяць? Ні, ну дивлячись, що купувати, як його споживати, це ж таке. Мгм. просто вот а для э, вас? досуг Давайте. провести выходного дня. Суббота, На тысячу гривен хватит. можно. Да. То есть на выходные да, одной принципе, банкнотки должно хватить. Одной банкнотки. Ну, смотря у кого какие запросы, конечно. Но выходные тысячу гривен, э, я имею в виду, вот, допустим, тот же лесопарк поехать, взять на прокаты велосипеды, три Мгм. часа покататься, потом зайти что-нибудь покушать. Это здорово. Здоровый образ жизни. И за тысячу гривен два дня можно подряд Клас. <laughs> кататься, отдыхать. Ви так е, щиро відповідали на мої запитання. Я хочу вам презентувати е, українську таку монетку ювілейну. Це 10 гривень. Ну, Я не знаю, бачили ви ще такі монетки чи ні. Отаку монетку О, я хочу мене- вам подарувати. Я дякую, вже одна така є. Ну, буде вам від мене такий щирий подаруночок. е, У За що я- е, штук п'ять, мабуть, вже різних. І оце ж побіда, Велика війни. Ну, це- так, так. А це 10 гривень це захисники Донецького аеропорту. Так що це будь- Кібори, кіборги, так, так, це так. Є така одна. Це дуже так. буде вам такий від мене подарунок. Дякую вам. Я вам дякую. Все, бувайте. Бувайте. Щасливо. Спасибо всем, кто посмотрел ролик до конца. Я желаю удачи в розыгрыше. Начинай комментарий с фразы «бабки в шапку», и фортуна и успех всегда будет с тобой. Пока. Дякую, дякую вам. Заходьте на канал, буде Монета України називається. Монета України. Монета України в Ютубе. Хорошо, спасибо. Понял. Спасибо большое. Спасибо. Будет в Ютубе на канале Монета Украины. Спасибо. Можете там тоже себя увидеть. До свидания.